eläimiä. Kotieläimiä. Lehmä. Lehmä. Lehmä syö ruohoa. Lehmä syö ruohoa. kana kana kana hautoo munia kana hautoo munia tipu tipu tipu kuoriutuu munasta Tipu kuoriutuu munasta. Hevonen. Hevonen. Hevonen laukkaa. Hevonen laukkaa. Porsas. Porsas. Porsaat syövät. Porsaat syövät. Villieläimiä. Gorilla. Gorilla. Gorilla syö lehtikaalia. Gorilla syö lehtikaalia. Norsu. Norsu. Norsu kylpee. Norsu kylpee. käärme käärme käärme sihisee käärme sihisee leijona leijona Leijonaperhe syö lounasta. Leijonaperhe syö lounasta. Kirahvi. Kirahvi. Kirahvilla on pitkä kaula. Kirahvilla on pitkä kaula. Metsäeläimiä. Siili. Siili. Siili on piilossa. Siili on piilossa. Orava. Orava. Orava syö pähkinöitä. Orava syö pähkinöitä. Poro. Poro. Poro vetää rekeä. Poro vetää rekeä. susi susi sudet elävät laumassa sudet elävät laumassa karhu karhu Karhu etsii kalaa. Karhu etsii kalaa.